Хай, всем успехов, Иван Максим Геха. Вот мой DVD. Первый DVD, изданный на Digital Max Cinema. Именно DVD. Ну так я DVD делал на заказ. Там свадьбы, такое. А это DVD с моим с моими выступлениями проекту Anapart два выступления 2000 год и 2001 год клубе Форд Вот сделали DVD. Сейчас я его ставлю в дисковод. Посмотрим. Вот. Вставляем дисковод. Бык. Поехали. Ну а сейчас мы будем плей DVD видео, так, наверное, да? Если на этом оно меню должно быть. У меня вообще-то не стоит эта штука. Может, надо было поставить. А, кадек конченый. Блин. Ладно, откроем по-своему. Yeah. я на басу, я на гитаре Тёма. Барабанщика-то уже не было. Жека на моей гитаре, у меня там было две гитары, по-моему. Ты знаешь меня, пришел дивный бас, да-да-да, вспомнил. Знаете, вид мрачный пиздец. Мрачняк <laughs> такой. Так, что оно отлепит, блин? Ой. Windows этот что-то глючит, падла. Так, ладно. Сейчас попробуем. Вот. А ну-ка. не хочет она его открывать. Ладно, пошла она в баню. А вот, сейчас вот это вот попробуем. Хотел менюшку, менюшку показать. Вот менюшка, есть менюшка. Вот тут так. Сначала мы называли Domination было такое. <laughs> Ну, Playout, то на Pirate, потом уже перед Джек. Зарая Present, это мне Дэшбан делал. Он стихи написал на некоторые тексты. Ну, вот так вот вылить меню, по идее, ну, в принципе, у меня не стоит эта программа, как она там, Power DVD. То есть нажимаете, то есть, ну, в, в этих, э, блин, плеера у меня тоже DVD нету, нафиг он нужен. То есть вводится и получается как DVD. Там меню такое выскакивает. И можно посмотреть один концерт Domination 2000 года, ну, так мы назывались. Потом Торена Парт уже 2001 года. И Play L можно нажимать вот так вот, раз и все. Вот, ну, сейчас мы смотрели какое-то, какое мы выступление смотрели. А это дебютное вот выступление. О, дебютное выступление, то вообще такое. <laughs> У меня видос смешной. блин, стоит, думает. Забыл тексты, наверное, блин. О, моя футболочка. Ковенант. Весь по-моему, да. Domination, кстати, да. Я делал тогда за кучу денег. Ну, мог себе позволить. Гитары мои все. Моя гитара, моя гитара. И бас-гитару даже я Оле давал. Примочки мои, по-моему, да. Обе, да. Ну, микрофон, понятно, не мой. А, бас это, Эден, блин, <laughs> да, точно. Да, дебют, дебют, дебют, да. <laughs> Да, было весело. Хотя тогда переживали, мы, помню, тогда водки взяли, э, много водки взяли, в карману где покупали по 100 грамм, по 150. И при концертом все конкретно приняли на душу <laughs> что первое выступление людей, конечно, ну, человек 100 было, 200 где-то. Ну, это немного. Ну, может, 100, где-то человек 100 было всего это клуб Флорид еще на Полтавском шляху был. Я еще одел какой-то напульсник смешной. <laughs> Не помню еще чего. Нет, чтобы пойти в талисмане купить. барабанщика не было у нас уже тогда, он уже от нас свалил. Сказал, что ритмы очень скоростные, им потеть неохота. И все такое. Толик Гулы побежал только что. Клуб финал. Да-да-да-да-да. Ну все, покупайте DVD. Цена 30 гривен. На моем канале есть ссылочки под, под этим видео будут ссылочки на два выступления DVD-RIP. Ну, я против пиратства, но для ознакомления нужны ссылочки. Все, всем успехов, желает Максим Вехов. Пока-пока.